la place à mon À l'intérieur de la cabonnière, un petit muret horizontal disposé en avant du créneau de pied réduit l'ouverture afin de se protéger efficacement des tirs extérieurs. You're the one with the last say. Now you got my back, and you lead me to your peace. You're the best I've had. And everything, all I see. Hello tout le monde, vous êtes bien sur 100% accessibilité. Je voulais vous faire euh, cette vidéo sur euh, le fort de Montissuie. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de liker en bas à droite. Au revoir. so far away, out of sight. Discover. Feels like I'm drowning